Ребят, всем привет! А, сегодня мне курьер привез очередную посылочку от компании Жанес Global. Доставка, как всегда, работает очень быстро, все четко. А, для себя я заказала очищающее средство линии Lumines. У меня всегда была проблемная кожа. И ни одно из средств косметических, к сожалению, не давало мне а, должного результата. Когда я попробовала для себя а, линейку Luminous. Результат просто превзошел все мои ожидания. Обожаю, это один из моих любимых продуктов. Вот так она выглядит. Очень удобно и приятно пользоваться. Все сделано качественно. И заказала для себя Тадам! Шейкер. Так как впереди лето, купальный сезон, будем приводить себя в форму. Всем пока-пока. До новых встреч.